तुमसे मिलने को दिल करता है जाना तुमसे मिलने को दिल करता है तुम ही हो जिस पे दिल मरता है तुम ही हो जिस पे दिल मरता है तुमसे मिलने को दिल करता है ओ जाना तुमसे मिलने अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना